Merhaba arkadaşlar, frekansa hoş geldiniz. Şu anda Philips'in su geçirmez taşınabilir hoparlörü BT 2200B var elimde. Beraber havuza girip müzik dinleyeceğiz. Bu müziği icra edecek, ben de keyfime bakacağım. Acaba su geçirecek mi, geçirmeyecek mi onu da test etmiş olacağız. Umarım sesim iyi gelmiştir. Dahili mikrofon yok şu anda. Havuzun sesi şırıl şırıl içimize işleyebiliyor. Doğa ve manzara harika. Birazcık da doğaya bakalım isterseniz ve onun sonrasında testimize başlayalım. Çok uzaklaşınca bağlantı kopuyor. Nedense suyun üstünde çalmayı kesiyor. Ama çıkartıp kenara koyduğumuz zaman çalmaya devam ediyor. Galiba içindeki suyu tekrar atması gerekiyor. Çözebilmiş değilim. Ama suyun üstündeyken çalmadığını belirtmeliyim. Su geçirmiyor, hiçbir şekilde bozulmuyor ama suyun üstündeyken çalmıyor. Dibe de batmıyor. Dışarıya çıkarttığımız zaman çalmaya devam ediyor. Biraz sesini kıstım. <laughs> eğer havuz başında müzik keyfi yapmak istiyorsanız ve aman efendim elektronik cihazdır, su kaçar, bir şeyler olur diye korkuyorsanız korkmanıza gerek yok. BT 2200B su geçirmiyor. Yani yanınızda uzun bir süre müzik dinlemek için taşıyabilirsiniz. Şu an tekrar atıyorum. Ne kadar batsa da yüzeye kolayca çıkabiliyor. Bu açıdan da iyi düşünülmüş yani dibe beraber girerseniz siz çıkamayabilirsiniz ama BT 2200 2200'de çıkabilir. <laughs> Yaklaşık 10-15 dakikadır müzik dinledim ve aynı zamanda suyun içinde kaldı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. O yüzden BT 2200B'nin su geçirmezlik bağlamında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.